سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد سأكبر يا خالقي من جديد كما أنت مني وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد سوف كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان عصيتك ربي فأمهلتني وتستر عليم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآن قنطوا وإن تعفوا عني فذا يوم عيد وإن تعفوا عني فلا يوم عيد سأوق يا خالقي من جديد كما أنت مني الله تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد أصيتك ربي فأمهل Roy.